Hamma tayyormi? Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugun ertalab soat 8 dan 9-Surxondaryo okrug saylov komissiyasi e, tomonidan tashkil tuzilgan 860 ta saylov uchastkalarida ovoz berish jarayonlari boshlanib, e, soat 20:00 da barcha saylov uchastkalarida ovoz berish jarayoni tugatildi, to'xtatildi. hozirda e, kun davomida berilgan e, ovozlar sanash hamda saylovchilarni ishtiroki bo'yicha hisob kitoblar boshlandi bu bo'yicha keyin kelgusi brifinglarda batafsil ma'lumot beramiz shu kunga qadar shu vaqtga qadar to'qqizinchi surxondaryo okrug saylov komissiyasiga saylov qonunchiligi buzilishi bo'yicha e, biror shikoyat yoki ariza murojaatlar kelib tushmadi bu ertalab tan boshlangan e, mazkur jarayonga vohadoshlarimiz juda faol ko'tarinki kayfiyatda va bayramona qilib e, juda e, aktiv qatnashdilar avvalambor bunda barcha saylov uchastkalarida shuni aytib o'tishimiz kerak beshta siyosiy partiyadan kuzatuvchilar hamda fuqarolarni o'zini boshqarish organlaridan kuzatuvchilar hamda xalqaro tashkilotlar va boshqa davlat kuzatuvchilar bevosita ishtirok etishdi bu jarayonlarda to'liq oshkoralik shaffoflik e, hamda saylov kodeksiga to'liq muvofiq holda o'tkazildi hozirda e, barcha e, jarayonlarda endi hisoblash ya'ni ovozlarni hisoblash jarayonlari davom etib xabaringiz bor yakuni bo'yicha har birta saylov uchastkasi okrugga yakuni bo'yicha tuziladigan bayonnomani qo'riqlov ya'ni ichki ishlar xodimlari bilan olib kelib topshiradi va okrug bo'yicha e, butun ovozlar yakuni bo'yicha hisob kitob qilib to'liq yakunga yetgandan keyin biz alohida bu bo'yicha axborot beramiz okrug bo'yicha <clears throat> har bir tuman shahardan e, bittadan saylov jarayonlari to'g'ridan to'g'ri mana efir orqali onlayn kuzatib bordilaringiz bu jarayonlarda ham e, aholimiz haqiqatdan qatnashib vahodoshlarimiz o'zlarini siyosiy irodasini ko'rsatdilar buning uchun saylovchilarimizga ham hamda bu jarayonda bevosita ishtirok etdi ommaviy axborot vositalari sizlarga ham katta rahmat aytamiz ishtiroklar uchun sog' bo'linglar